Pekala anket sonuçları geldi ve trafik modunda video çekeyim. Çekmemi istemişsiniz. Trafik modu Karix'te güzel bir mod. Daha beta aşamasında o yüzden o kadar da iyi çalışmıyor. Mesela online'da falan giremiyorsunuz. Kino modla yapılıyor. Zaten yapım aşamasında buraya koyarım. Aşağıda verdiğim linkten trafik beta dosyasını indiriyorsunuz. Buradan Kino modun içine geliyorsunuz. Plugins kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bütün dosyaları buraya atıyorsunuz. Ben zaten attığım için tekrardan atmayacağım. Karix'e girip training Parking A'yı seçiyorsunuz. Klavyenin üstündeki 9 tuşuna bastığınızda sizi direkt haritaya atar. Sıfıra basarak da buradan spawnlı o yüzdesini maksimum ne kadar araç çıkacağını minimum ne kadar araç çıkacağını belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi araçlara çıkmaya başladı. Hadi videoya geri geçelim. Evet yapım aşamasında geçtiğimize göre yavaştan şöyle çıkalım. Drift atmayı deneyeceğim bu trafik modunda. Trafiği çok fazla yapmadım bu yüzden. Hayvan gibi de yapılabiliyor trafik. Ama ben o kadar fazla yapmayacağım şimdilik. Onu daha sonra şeyde yaparım bu makas falan atacağımızda yaparım. Şimdi drift atmaya çalışacağım bu trafikte. Şuradan yavaşça bir çıkalım. Bu yavaş çıkış. Hop gidik. Pekala dünden beri oynuyorum birazcık bir antrenman yaptım. Nasıl oynayabilirim, nasıl yapabilirim diye. O yüzden az biraz bir elim alışık. O yüzden güzel gideriz diye düşünüyorum. Uf. Mesela şu andaki gibi. Baba şuradan şöyle çık. Kinoyu da artık kurabildim. Ah, özür dilerim dostum. Kinoyu da artık kurdum. O yüzden bazı mod şeyleri gelecek Karix içinde. Ya chatte niye bir zenci göt var? Pekala şuradan geçebilir miyim? Şöyle. Şuradan. Şöyle. Şuradan. Hop bidik. Baba trafiğin arasında hop şuradan. Şöyle sığar mı? Vallahi da sığdı ha. Eğlenceli bir mod bu arada gerçekten hani insana keyif veriyor bu Assetto Corsa'daki gibi aynı Assetto'ya kuramayanlar abi Carix'e kursunlar çok daha basit çünkü kurması ve daha eğlenceli olur çünkü Carix biraz daha arcade tarzında bir oyun olduğu için Assetto'daki gibi şey olmadığı için oy oy devam devam devam devam devam devam hadi At 4'e. Assetto'daki gibi simülasyon değil de arcade tarzında olduğu için klavyeden oynayanlar da gayet eğlenir mesela bu trafik modunda. Şuradan küçük yola girelim. Oo ama çok doluymuş buralarda. Şu araya sığar mı lan bizim araç? Sığmazmış. Şey of. Adama şapalak diye bir koydum. Sığar mı buraya bu? O sığdı vallahi da. Devam devam devam devam devam. Yavaş yerler yavaş. Pekala burada el frenini bayağı bir kullanıyorum şu anda. Çünkü normal frenle atmayı deneyince daha zor oluyor. Oy! Ben orayı nasıl kurtardım lan? Abi arabanın toplaması çok zor oluyor. Hani şey olarak. Araç kendini çok geç topluyor bazı yerlerde. O yüzden acı çektiriyor. Wow, wow, wow, wow. Şuradan sağa gir. Şuradan sol içeride ak. Of. Çok iyi yalnız. Şuraya sığar mı lan? Sığ... Oy. Vallahi da sığdı. Yavaş. At içe. Ver açıyı. Veremedik açıyı. şuradan gene şöyle bir şu araya sığabilir miyim? Sığamadım fazla özür dilerim. AI'dan da özür dileyen ilk insan olabilirim herhalde. Hop bidik hop bidik hop bidik hop bidik hop bidik. Aşağı. Baba şuraya sığar mıyız mesela? Şöyle ağzına sıçtık adamın ne sığması ya. Uf. Harika bir açıydı yalnız. Şuradan şöyle kurtar. Hayır ya. Aa el freni çekik kaldı. Ya burada el frenini kullanıyorum çok fazla. Normalde frenle drift atan biriydim ama bazı yerlerde kaydırma yapmam lazım. O yüzden el freni bayağı bir işime yarayabiliyor. Hayır hayır hayır hayır, hayır. çok Baba şuradan hafif sürttürmeyle kurtardık. Bu sefer geniş yola gideceğim. Uf çok güzel aşıyı verdim. Hadi. Ah. Çok hafif bir dokundurduk adama. Şurada bir 360 denemesi olmadı. Bu sefer trafiği arttırdım dediğim gibi. Çünkü makas atarken daha eğlenceli oluyor böyle. Sığdı şuradan. Şuradan şuraya geçelim şöyle. At içe. Şu araya şöyle sığar baba. Şut. At ikiye. Wow, bayağı bir trafik var şu anda da. Pekala şuradan Merso'nun arkasından. Bu Merso sanırsam. Şu araya sığar ya bu Honda zaten küçük araba. <laughs> Abi çok güzel ya. Şşt yavaş. Bir de hani FPS de güzel olsaymış keşke derken wow wow Birazcık hız alamadık aga. Keşke hani FPS'i de güzel olsaymış diyordum da aga FPS böyle oh wow wow. FPS'ini göstereyim derken geberiyorduk anasını satın Yavaş. daha böyle sürmesi daha güzel. Daha iyi bir kontrole sahip oluyorsunuz abi böyle. At beşe, uf gidişe gidişe. Şuradan dar yola girelim bakalım baba. Oo yavaşlayamadı araba. Hem şöyle göstereyim FPS'ini. Hani FPS böyle gözüküyor. Çok saçma bir şekilde gözüküyor. Oo, wow, wow, wow. Şuradan sığar bizim araç. Pekala burada nereden sığabilirim? Diye bakıyorum da. Pekala şuradan da bir sığdık. Burada sol tarafı kullanacağız. Şuradan şöyle hemen. Burada şu arayı kullanabilirim. Burada şurayı kullanacağım şöyle. o Ay ananas öndeki var ya. Pekala şuradan şöyle bir bakalım tekrardan. Ah, arabanın da sesi güzel de yani. Aşura'nın sesine sahip hani home, bir ses yapmamışlar nedense araca. Anlamadım ben de. Keşke yapsalarmış ama çok güzel olurmuş hani ses yapsalar. Daha güzel bir ses eklenebilirmiş. Bazı yerlerde fren çok iyi tutuyor da işte bazı yerlerde hiç tutmuyor aga ya. At 4'e. At 5'e. Anam 5 tak. 5 takmıyor. ha Gidiyor araç ya. Hop hop hop hop hop dediğim olay işte buydu. Bazı yerlerde tutuyor bazı yerlerde tutmuyor. Sığar mı? Sığdı. Çok güzel. Gene aklım. Ben beynim yandı. Burada abi beyninizin yanma ihtimali %999.9'dur. Onu diyebilirim. Eğer ki bu haritayı ezbere biliyorsanız tabii ki de yanmayacaktır. Ben ezbere bilmiyorum. O yüzden beynim yanıyor. Yavaş. Wow. Şuradan. Wow. wow. Abi ne, ne yapayım daha? Şu arayı kestirdim gözüme. Oy. Şuradan bir tane anama. <laughs> evet sen değil mükemmelleştirildiğimiz şoförlüğümü konuşturarak. <laughs> Abi benden iyi şoför var mı ya? Yok. Ananı. Direksiyonu nasıl tutacağımı şaştım. <laughs> Şuradan şöyle hafif gaz keserek aga makas atarken kahvemi yudumluyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Cibicik bir şeysin zaten. At 4'e. At 5'e. anam. Beşe atmak için bazı yerlerde şey yapmam lazım. Vites tutmam lazım. Beşinci vitesim bozulmuş. Yoruldum abi yoruldum. Zaten 18 dakika oldu. Oldu oldu. Evet burada birazcık sakinleşelim artık. Sikerim sakinliği ya. <laughs> Hadi abi kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Kuralları biliyorsunuz. be sick during gitu. Woo!